Now, following the December 2021 presidential election and the National Assembly elections in April, His Excellency the President of the Republic, Adam Abaro, has constituted a new cabinet to run the affairs of of the state. The changes include the restructuring of several key ministries. For a complete list of the changes, here is the government spokesperson, Mr. Ibrahim G. Mm, thank you, Father. Let me unseal the envelope as handed to me by His Excellency. And then Thank you very much. Um, good evening, uh, Gambians, uh, members of the Diplomatic and Consular Corps and all residents are, domiciled in the Gambia. Um, the press release is dated today, uh, uh, the 4th of May 2022, and is captioned Appointment of New Cabinet. the public is hereby informed that His Excellency Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, acting under Section 70, subsection 5A, and Section 71, subsection 4 B of the Constitution of the Republic of the Gambia, hereby relieves High Excellency, the Vice President, and all ministers in the Cabinet from their positions with immediate effect. His Excellency the President thanks them for their service to the nation and wishes them the best in their future endeavors. The public is further informed that His Excellency President Adam Barrow President of the Republic of the Gambia, acting under Section 70, subsection 3, and Section 71, subsection 3 of the Constitution of the Republic of the Gambia, is pleased to make the following appointments to his cabinet with effect from Wednesday, 4th of May 2022. 1. Vice President, Mr. Aliu Badara Juf. 2. Attorney General and Minister of Justice, Mr. Dauda A. Jallo. 3. Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad, Dr. Mamadou Tangara. 4. Minister of Finance and Economic Affairs, Mr. Sidi Keta. 5. Minister of Defense, Mr. Sirin Modu Njai. 6. Minister of Interior, Mr. Siaka Sonko. 7. Minister of Tourism and Culture, Mr. Hamad Ngain Kumba Ba. 8. Minister of Lands, Regional Government and Religious Affairs, Mr. Abba Sanya. 9. Minister of Agriculture, Dr. Demba Sabali. 10. Minister of Transport, Works and Infrastructure, Mr. Ibrahima Silla. 11th, Minister of Health, Dr. Amadou Lamin Samate. Twelve Minister of Basic and Secondary Education, Mrs. Gloriana Cole. Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources, Mrs. Rohi John Manjang. 18. Minister of Youth and Sports, Mr. Bakari Badi. Honorable CD Keta will continue to oversee the Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment until the formalization of the appointment of the new minister designate or of the minister designate. His Excellency the President, acting under Section 71, subsection 1 of the Constitution, has created a new ministerial portfolio in charge of the public service, administrative reform, policy coordination and delivery. The new Minister of the Public Service, Administrative Reform, Policy Coordination and Delivery will have general oversight over the public service and shall work towards the formulation of policy geared towards institutionalizing a culture of discipline, excellence, and accountability in the public service. Furthermore, the new minister shall continuously review the inner workings of the administrative machinery of the government and make proposals for reform to reduce inefficiency and increase output. Finally, the minister shall be in charge or shall be charged with developing frameworks for monitoring the implementation of government policy and for ensuring effective communication and horizontal coordination between ministries. Accordingly, and acting under Section 71, subsection 3 of the Constitution of the Republic of the Gambia, His Excellency the President is pleased to appoint Mr. Babukar Usman, Babukar Usman Youth uh, it also Baukar Usmaila or Baukar Usman Youth. That's a type of, uh, sorry, as, as minister in charge of the public service. Administrative reform, policy coordination and delivery with effect from the 4th of May 2022. In light of the new changes, His Excellency the President hereby makes the following administrative changes to the public service and the office of the President. 1 with effect from the 4th of May 2022, the Secretary General and Head of the Civil Service shall be the titular head of the Personal Management Office with the sole ma mandate of supervising the civil service and answerable to the minister. His Excellency the President is pleased to appoint Mrs. Salimata E. Toure as Secretary General and Head of the Civil Service in accordance with Section 168, subsection 1 of the Constitution of the Republic of the Gambia, 1997. Two, furthermore, the role of the Secretary General as administrative head of the civil service or as head of the office of the president shall be taken over by a chief of staff who shall be appointed by the president. His Excellency the President is therefore pleased to appoint Mr. Mort K. Sise as Chief of Staff. All correspondences for the President shall henceforth be addressed to the Chief of Staff. Furthermore, His Excellency the President has decided to decouple the Ministry of Information and Communication Infrastructure, commonly known as MOISI, into two separate ministries, namely one, Ministry of Information, two, and the Ministry of Communication and Digital, Econ Digital Economy. The existing departments and their manpower under the old Moisi will now stand as sector-specific departments. In this regard, one, the Department of Information Services will now serve as the technical arm of the government charged with the implementation of policy initiatives and visibility, public relations and access to information under the new Ministry of Information. Gambia Radio and Television Services, GRTS, will continue to be the, media the, main, the media, main media candidate of the dissemination of information and public programming. and under separate budgetary uh, headings or budget headings. Accordingly, and acting under Section 71, subsection 3 of the Constitution of the Republic of the Gambia, His Excellency President Barrow is pleased to appoint Mr. Lamin Queen Jame as Minister of Information. Honorable Ibrahim Sila will continue to oversee the new Ministry of Communication and Digital Economy until the formalization of the appointment of the Minister designate. Signed léegi nii la tukkee ci office yi président ci State House Banjul ñu binda ko tey àllarba ñeneenti fan ci weeri mai ki nga xam ne nii nag moo ko fi gaaral moo di kii wax ci làmmiñi nguuri Gambia di Mr Ibrahima Ji Sankare mu aju nag ci xibaar boo xam ne nii mu ngi wéeru nag ci président cabinet bu bees mooy ay ministre yu bees yoo xam ne nii fal na leen bés ni ki tey àllarba ñeneenti fan ci weeri mai xibaar bi nag nii la tëddee ne na na ñu ngi xamal waa askan wi yëpp réewi Gambia ne His Excellency eh, président réew mi Adama Barrow eh, di président bu réewi Gambia sukkandeku na nag ci luwaa yi nga xam ne ni moom la ko eh, luwaay réew mi rànga ci fànnaay juróom-ñaar fukk ya ak juróomi bunta ba ak njëlbeeni xët ba ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ñeneenteeli fànna ba ak ñaareeli fànna xët ba ci li nga xam ne nii moo di constitution yi réewi Gambia pour nag nee na nag ha excellence si vice président ak ministre si nga xam ne ni ñoo nekkoon ci cabinet bi fi mu nekk ni nag yeewi na leen ci seen place eh, ci saa si tàmbale ko tey ci ñeneenti fan ci weeri mai His Excellency président Adama Barrow nee na nag mu ngi leen di gërëm bu baax ci seen liggéey boo xam ne ni defal nañ ko askan wi di leen ñaanal itam pour ci yeneen liggéey yi nga xam ne ni moom lañ jublu ëllëg ak sibit yàlla jàppale leen fa loolu tax na nag ñu ngi xamal waa réew mi ne nag his excellency président Adama Barrow di président yi réew yi Gambia sukkandeku na ci constitution yi réew mi ci fànnaay juróom-ñaar fukk ya ak fànn fànnaay ñetteel ba ak juróom-ñaar fukk ak benn ak bente ca fànnaay ñetteel ba ci li nga xam ne ni moo di constitution yi réewi Gambia bi nga xam ne ni moom la ko luwaa bi ranga nee na nag am na mbégte pour tànn nag ay cabinet ministre yu bees tàmbale ko tey àllarba ñeneenti fan ci weeri mai ci at mi ñu nekk nii benn ki di vice président bu bees bi nag moo di Mr Badara Aliou Diouf ñaareel ba ki di ministre bi saytu wàlli atte yi ak loi bi moo di Mr Dawda E Jallow ñetteel bi ministre bi nga xam ne ni moo saytu réewi Gambia ak bitim réew ak doomi Gambia yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew docteur Momodou Tangara ñeneenteel ba ministre bi saytu wàlli alali réew mi ak koom-koom gi Mr Sidi Keita juróomeel ba ministre bi saytu wàlli defense mooy mbiri kaaraange yi soldaar yi moo di Mr Serigne Modou Ndiaye juróom-benneel ba ministre bi saytu biir e kaaraange réew mi comme police yi ak seen i ñooñ di interior Mr Siaka Sonko juróom-ñaareel ba ministre bi saytu wàlli aada yi ak wàlli tuwaabi gan yi Mr Hamad NK Ba juróom-ñetteel ba ministre bi saytu wàlli suuf si ak itam nguur yu ndaw yi ak wàlli diine gi Mr Aba Sanyang juróom-ñeneenteel ba ministre bi saytu wàlli mbéy mi docteur Demba Sabali fukkeel ba ministre bi saytu wàlli waruwaay yi moto yi wàlli liggéey yi ak itam tabax yi Mr Ibrahima Silla fukkeel ak benn ba ministre bi saytu wàlli wérgu yaram gi ak faj gi di docteur moo di docteur Ahmad Lamine Samate fukkeel ak ñaar ba ministre bi saytu wàlli njàngamu suufu mi ak diggu doomu bi moo di Mrs Claudiana Cole fukk ak ñetteel ba ministre bi saytu wàlli góor yi jigéen yi xale yi ak itam eh, wàlli afiyaay nit ñi moo di Mrs Fatou Kinte fukk ak ñeneenteel ba ministre bi saytu nag wàlli courant bi ak itam wàlli essence beeg ni mu tëddee moo di Mr Abdoulaye Diop fukk ak juróomeel ba ministre bi saytu wàlli nappa gi ak ndox mi yàlla naatal Mr Moussa S Dramé fukk ak juróom-benneel ba ministre bi saytu wàlli njàngamu koy uh, ni gëstu bi ak nag xam-xam uh, gën a yaatu moo di professeur Pierre Gomis fukk ak juróom-ñaareel ba ministre bi saytu suñu wóoruwaay wécceeku wécceeku jaww yi ak li ñu yàlla naatal Mrs Roxi John Manjang fukkeel ak juróom-ñetteel ba ministre bi saytu wàlli ndaw ñi ak tàggat yaram gi Mr Bakary Badji ki di honorable Sidi Keita dina continuer nag di seet di saytu ministre bi saytu wàlli njula gi ak nag suñ digganteeg li ñu wër ak wàlli liggéey bi ba nga xam ne nii nag tànn nañ ministre bi nga xam ne nii mooy war a jël place boobu. His Excellency président réew mi sukkandeku na benn tey ci luwaay réew mi ci fànnaay juróom-ñaar fukkaay ak benn njël benn xët ba ci constitution réewi Gambia dali na nag ubbi ministre bu bees boo xam ne nee na mooy saytu bunti liggéeykaay nguur gi ak ña fay liggéey ak suppali ak wecceeku yi nga xam ne nii moom la nguur gi di war a def ak yeneen sarta yoo xam ne nii dinañ ko war a liggéey ci réew mi. ministre bu bees boobu nag ki nga xam ne moo saytu bunta boobu eh, li nga xam ne ni nag moo di liggéeyam moo di gis na nag bunti liggéeykaay nguur gi ak ña fay liggéey dinañ taxaw nag jot na pour gis nañ ñu defar sa sa yu baax yoo xam ne nii dina gën a yokk eh, taxawal li di bunti liggéeykaay pour njub ak itam liggéey bu baax ànd kook yar ak farlute ak lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci bunti liggéeykaay nguur gi mu leer nañ loolu tax na nag ministre boobu dina continuer di nag seet ay sarta yoo xam ne nii moom la ñoo bugg di dugal di ko liggéeyee ci wàlli nag doxali ni bunti liggéeykaay nguur gi su ko defee nag di indi ay suppali ak wëlbati yoo xam ne nii dinañ ci war a wàññi eh, mbiri eh, daal yokkat yi nga xam ne dinañ koy def su ko defee nit ñi gën a njaxlaf ci wàlli liggéeykaay nguur gi mujjanteel ba nag moom ministre boobu mooy saytu itam lépp loo xam ne ni moo di sarta ak wéeruwaay yoo xam ne ni moom lañ war a doxal pour seetaat li di sartaay nguur gi ni mooy doxee pour na ñu gis na daal jokkoo gi ak nag lënkalante bunti liggéeykaay ministre yëpp ci nguur gi loolu mu gën a yéwén loolu tax na itam benn tey xibaar bi feeñal na ne eh, président benn tey mu ngi sukkandiku ci constitution ni réew mi ci fànnaay juróom-ñaar fukkeel ba ak benn ci ñetteeli fànn ba eh, his excellency président Adama Barrow am na mbégte pour fal tànn nag kuñ xamee ci Mr Lamin Queen Jammeh def ko nag ministre bi nga xam ne nii moo saytu mbiri xibaar yi ci réew mi ki di honorable Ibrahima Silla dina continuer Eh, di eh, seet nag li di bunti liggéeykaay ministre bu bees bi nga xam ne ni nag ubbi nañ ko ci wàlli jokkoo gi ak lu ñu xamee ci digital économie moo di nag wàlli eh, eh, jumtuwaay yu xere ñi nga xam ne ni moo xew ci jamono ci wàlli koom-koom gi ni mooy doxee foofu ba jamono ji nga xam ne nii nag place boobu leen dinañ ko taxawal ba seet ministre boo xam ne nii eh, moom lañ fa war a fal loolu tax na nag benn tey xibaar bi feeñal na ni itam ne ci fànnaay juróom-ñaar fukkeel ba ak benn ci ñetteeli fànn ba ci constitution réewi Gambia His Excellency président Adama Barrow am na mbégte pour tànn na kuñ xamee Mister Baboucarr Ismaila Diouf Baboucarr Ismaila Diouf moom nag mooy ministre bi nga xam ne nii moom mooy saytu bunti liggéeykaay nguur gi ak ña fay liggéey ak suppali ak doxali ni nga xam ne nii dina fa war a am ak sarta yi nga xam ne moom lañ ko war a eh, doxalee eh, ci wàllu liggéey boobu tàmbale ko ba si àllarba tey ñeneenti fan ci weeri mai loolu tax na nag li di place bu bees bi nga xam ne nii nag am na his excellency président réew mi mu ngi yéebaane nag ne ci wàllu wécceeku wala suppali yu bees yi nga xam ne nii def na ko nag ci bunti ñi saytu nag liggéeykaay nguur gi di public service bi nekk nag ci ron office yi président itam nii la tëddee benn tàmbale ko tey benn fan ci weeri mai e wala boog ñeneenti fan ci weeri mai ki di secretary general and head of the civil service nga xam ne ni moom moo jiite ñiy liggéey ci nguur gi yëpp ak bunti liggéeykaay nguur gi e dina e, nekk nag koo xam ne ni moom mooy jiite place yi PMO ñu xamee ko ci personal management office nga xam ne ni lii taxawaayam moo di nag saytu ak topp li nga xam ne moo di liggéeykaay ñiy liggéey ci nguur gi nga xam ne ni nag ñun ñëpp e, dañuy war a e, nag uyu ji ci roon liggéeykaay ministre bi loolu tax na nag His Excellency président Adama Barrow am na mbégte pour tànn ku ñu xamee ci Mrs Salimatu E Touré moom mooy secretary general and head of the civil service wéeru nag ci sukkandeku ci loi yi nga xam ne ni moo di téeméer ak juróom-benn fukki ak juróom-ñetta ci wàlli constitution yi réewi Gambia bu 1997 ñaareel ba itam lii di taxawaay secretary general bi an ak itam nag ki nga xam ne mooy jiite eh, doxali ni office yi président bi eh, moom nag mooy nekk koo xam ne nii lépp loo xam ne nii nag moo aju ci wàlli ta- taxaw wala boog doxalin ci wàlli eh, office yi président ki koy saytu nag moo di kuñ xamee ci chief of defence staff loolu tax na nag his excellence yi président réew mi am na mbégte pour tànn nag Mr Mor Cissé mu nekk nag chief of defence staff loolu tax na tàmbale ko tey lépp loo xam ne ni moo di jokkoo la moo xam xibaar la wala bugg a gis président wala lu ñuy binda mu dem ci président léegi duñ ko jaarale ti ci président Adama Barrow waaye ñu ngi koy jaarale ci chief of staff di Mr Mor Cissé eh, ci saasi comme niñ ko tëralee fi mu nekk nii loolu tax na nag His Excellency président bi eh, dal dina jël nag bunti liggéeykaay ministre bi nga xam ne moo saytu wàll ni jokkoo gi ak bunti liggéeykaay jokkoo gi ñu xamee woon ko ci Moshi dal di ko xaaj nag def ko ñaari e bunti liggéeykaay ministre yi benn bi léegi dinañ am ministre boo xam ne nii wala ministre boo xam ne nii lépp loo xam ne moo aju ci wàlli càmbar xibaar yi di ministry of information boobu taxawal na ko mu taxawee boor beneen bi itam lépp loo xam ne moo aju ci wàlli bunti jokkoo gi ak jokkale gi jaarale ko ci wàlli koom-koom yi boobu itam beneen fànn la ñaar yooyu daf ko xaaj séparé ko nekkatuñ ci ron ministre mooy si ñu xamee ko ci ministry of information and communication infrastructure comme niñ ko xamee woon eh, bu njëkk a eh, loolu tax na nag bunti liggéeykaay yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ak seen i nit ñi te nekkoon ci nag mooy si eh, fi mu nekk nii nag ñaari bànqaas yi yëpp ña fa nekkoon dañooy taxaw ci seen bunti liggéeykaay ministre yi comme niñ leen tasaaree nii loolu tax na nag benn. bunti liggéeykaay bi ñu xamee woon ci Department of Information Services ci wàlli tasam xibaar yi fi mu nekk ni nag ñooñu dinañ nekk nag ñoo xam ne nii ci wàlli doxali ni xam-xam eh, dinañ ko ñooy saytu nag lépp loo xam ne moo aju ci wàlli nguur gi sarta yi mooy doxal ci fànna yooyu leen pour nit ñi yëg ko ak gis ko lu aju ci wàlli jokkoo gi nga xam ne nii dina war a am ci bunti taseekaay xibaar yi loolu tax na nag ñun suñ bunti liggéeykaay bi fii di Gambia Radio and Television Services di GRTS mooy continuer nag di nekk bunti nekk bunti liggéeykaay boppam boo xam ne ni dafa nekk nag ci ron ministre bu bees bi nga xam ne nii ñooy saytu wàlli jokkoo gi ak nag wàlli eh, koom-koom gi niñ koo jaaralee ci wàlli eh, doxalini jamono ji nga xam ne moo xew ci wàlli xarala li nag li ko waral moo di pour gën a yaatal baaxal ak itam yéwénal doxalini internet yi le ak computer yi le su ko defee xibaar yooyu leen niñ ko amee mu nekk luy mucc ayib nga xam ne nii dina gën a yaatal nag wàlli koom-koom yi réew mi ni mooy yo yokkoo wàlli xalaat ak gis-gisin bu bees ci wàlli pelo ak nag gis nañu am ay liggéey yu bees yoo xam ne dinañ ko jaarale ci wàlli technologie di xam-xam yi nga xam ne ni ñoo am ci jamono ji lii nag fi mu nekk nii wax nañ ne nag bu njëkk ñu ngi nekkoon ci roon liggéeykaay ministre bi waaye nag seen liggéeykat yi ak nag lépp loo xam ne ni moo doon alal ji nga xam ne moo doon leen di doxal ci bunta yi leen dinañ leen xaajale ñu nekk loo xam ne nii nag eh, foofu lañ koy eh, jaarale lii moo doon xibaar bi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci office yi président lu añu nag ci wàlli ministre yu bees yi nga xam ne ni tànn na leen ak vice président ak suppal yi nga xam ne ni def nañ ko ci bunti taxawaay liggéeykaay nguur gi saay na ko nag di Ibrahima Cissé di secrétaire to cabinet bés ni ki tey alarba ñeneenti fan ci weeri mai eh, ki nga xam ne ni nag moo ko fi jottale woon ci kàllaamay nasaraan moo di kii wax ci làmmiñi nguuri Gambia di Ibrahima Ji Sankare ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di ndokkale ñi nga xam ne ni ñoom lañ fal ci place yi yal na leen place yi jik yéen ñu jik réew mi li nga tax na ñu tànn leen yàlla bu yaakaar tas alaaji Modou Diouf moo leen ko doon jottali jàmm ji ci réew mi yal na ko fi yàlla saxal wasalaam